Все, всем здравствуйте, с вами Рубль, сегодня я покажу, как создавать скин Майнкрафт. Так, на сайт наткнулся недавно очень непривычным способом. Искал, как никогда, программы, по которым создавать можно. Ну вот сайт. Э, ruminecraft.ru uploads files skins creator svf Сайт я оставлю в описании, ниже под, типа, ниже под видео, посмотрите. Так, нажимаем play. Очень хороший сайт, можно создать любой скин. Все подробно. Ну вот, new skin. Выбираем скин, выбираем фон. Фон можно любой выбирать. ну вот мне так вот это нравится News Layer Custom можно голову только выбрать рисовать ну вот глаза я хочу к примеру зелеными сделать вот вы видите зеленые глаза прическу хочу сделать там ну, такой синим цветом таким темным вот, и это довольно легко сделать. Можно сделать вот так. Также здесь есть ластик. Вот. Можно убирать все что вам не понравилось вот так можно сделать даже вот так ну вот ну вот к примеру так теперь берем опять ну и вот и это задняя часть головы нашей я не художник сделаю как могу а бы вам показать только что это такое будем так говорить так берем вот так все Вот так. Выберем вот эту часть, чтобы вам виднее, вот эту, чтобы вам виднее было. Так. И теперь делаем вот так. И сейчас я вот дорисую, и покажу вам, что получилось так, ведем вот так, ой, видите, вот вы видите, вот что получилось, вот волосы, вот это все, ну вот, например, мне нравится вот эта задняя часть, так как-то не очень выглядит, все нормальненько теперь. А, ну так и должно быть, ну. Можно обратно ну вот сейчас я беру такой можно это обратно же сделать таким только темным цветом так будет как-то лучше так, ну, бороду тоже таким самым можно сделать кстати и забыл вот так ну думаю с головой мы закончили все так теперь опять кустом выбираем это торс у нас тело это руки ноги и шляпы можно также все сразу но это не очень удобно ну вот выбираем торс вот какую майку мы хотим цвет ну вот хочу я пример такого какого-то интересного вот такого цвета необычного майку таких цветов почти нету можно сделать любую надпись что вы хотите то и сделать можете ну вот сейчас я сотру эти пару а не нужные ну ладно нужно так нужно Такие. вот такой цвет думаю я попал а, ну почти да похоже очень так теперь вот это этот. А это задняя часть выходит вот так вот. Также хочу снимать, буду снимать э, Майнкрафт э, серии. Смотрите мои летсплеи, им будет очень интересно. Надеюсь, вам понравится Мы ну мои следующие выпуски. Думаю, я вас не разочарую насчет своих выпусков. Ну вот сейчас вы все сами увидите так вот все теперь можно посмотреть все что у нас получилось вот видите получился торс такой торс заднее можно как хотим водить. все контурс получился. Можно нарисовать что-то, вот надпись там зеленую, ну вот по цвет глаз я хочу написать там. Вот мой новый я Вот так я хочу. Букву D, к примеру. Буква D. Буква И. Английская. а здесь я хочу там примерно нарисовать Т четыре вот посмотрите что вышло вот все нажимаем Save, New Slayer, Custom, выбираем руки. Все, выбираем цвет рукавов ну вот я выберу такой чтоб подходил под наш торс думаю подойдет ну он чуть-чуть сделаем вот так просто-напросто и чуть-чуть темнее надо чуть-чуть вот такой темнее ну и вот это вот так Жалко одно неудобство, что тут, не, что тут нельзя сохранять цвета. Ну вот вышло пока вот это. Ну вот мы делаем еще вот так. Все, мы сделали руки с вами. Вот, руки уже сделаны. Можно сделать еще, либо что можно вот, вот такие точечки добавлять. Это так уже, по желанию, что смотрите что вы хотите сделать. Вот, нажимаем Save. и News Custom, ноги, ну вот, к примеру, шапочки, ноги вы уже сами сделают вот шапочки. Можно сделать ли вот так любые шапочки. Ну вот, к примеру, я хочу такие, вот ну, такую шапочку. Вот так, я ее сделаю. Сейчас посмотрим, где здесь бок. А, ну вот здесь. Бок. Я сделаю вот так. сделаю вот так вот вы видите и сделаю так само как и там только я это не так сделал ну вот примерно вот так вот так чуть-чуть не то получилось а нет все даже то все так как я и делал в том видео ну вот вы видите получилось вот такое неровное просто я не рассчитывал ничего такого делать ну вот что получилось то и сделал вот ну можно чуть исправить эту ситуацию сделать вот так и еще даже вот так смотрите что получилось у нас здесь сюда можно вот сделать вот так и вот так и все получится ровно ну вот вышло вот такое это верх. ну верх можно сделать вот так и зарисовать просто его здесь это уже как кому по желанию все вышло вот такое такое сооружение будем так говорить Сейчас ищем теперь заднюю часть. Вот задняя часть. Делаем вот так. И закрашиваем, например, это что? Ну, я не знаю, что я делаю, ну... Вот. Эту таким цветом. Ну, вот выбираем, например, зеленый. Делаем вторую часть вот таким цветом. Ну, я случайно выделал этот квадрат, ну ничего. Ну вот выходит вот такая шапочка, вот, к примеру. Унылая. Ну все, всем спасибо за просмотр, до свидания, удачи. С вами был Роберт, подписывайтесь на мой канал.